ini baru pilok pilek pilek siang buat guys nih pilek si Oriannya pilek ntar beliin obat ya Ren bukti lo nyam nyam lagi kurang sehat li tuh pucet irungnya melek Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi